ね握るね3番ウッドで打ちますまっすぐ左行っちゃった大丈夫大丈夫 <laughs> 一回3番使います でもやっぱじゃだっけあえちゃんとちゃんとえうんこれ L だよあ L なの L スプーンは全部 L ドライバーだけ変えれるえー、なんでだろうヘッドが軽いからかななんかちゃんとしてる気がするちゃんとしてるって言ったらダメだけど <laughs> でもなんかそう言っちゃうよねなんかちゃんとイメージとねなんかちょっと違うねそうもっと軽くてふにゃふにゃんっていうか、うん、どっか飛んでっちゃいそうな気がするけど変なこういうバックスピンみたいなのもないもんね、うん てか私もバンカーじゃんマジバンカーじゃんかいやちょっとね思ったよりも L シャフトをの割に、まあ、結構普段メンズとかハードのレディース振ってるからもっと老けちゃうとか変なスピンで怖いよねかかるかなと思うけど全然そんなことないね まっすぐ飛ぶねまっすぐどちらかというとおでかいちょっとトップした止まれ帯だねもう一回入ったかも <laughs> うまい ねやばいうまうまいナイスソトうまっ のシャフトを A から R にちょっとハードに変えてみました長く全然クラブの音と違うんだけど嘘本当硬い硬いこれは多分しっかり振れると思う振り負けしそうだなうんナイス合ってるねこっちの方がいいね こっちの方がいいね飛んでるしナイスドローえ私にはこれがぴったりみたい自分のを見つけたよぴったり 全部変えれないやつそうなんだうん 違うすごくないこんなコースでさ全然違うやばいきます、はい 別のヘッドにいや思ったよりも頭は返ってくると思った私今でしょ重たいから感じるんだけど、うん、多分ヘッドが軽い分頭返ってきてやば今ちょっとねドキッとした今気持ちよかったよ、ね、やば、うん、やば振りがな良かったうわすごい気に右手打つことあるクリーンュース、うん、ボールに直接クラブを入れてくって言ってた直接打つイメージトップするような感じってことそうそうそうそうそうそうもう本当にこう 頭を叩くぐらいでもスレスレここをもうほんとダイレクトちょっとでもこう芝にするとかなくいかないと出ないクリーンにクリーンヒットがいいんですよ はそれそういうことね、うん、なるほどね手前が降ってあのバーバーンってなるか、うんうんうん、超トップしてトップしてドドドドってなるかねそうそうそう起き上がっちゃったクリーンに打つイメージねそうインドってそしたらゴロかすごいこういいボールでそうそう走ってくれるから